श्री के नेतृत्व जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल के सलाहकार श्री राजी नारायण भटनागर तशरीफ हो चुके हैं और इस वक्त सलाम प्रदर्शन से सलाम मंत्र करवा इसके साथ ही गौरव आज हमारा महान राष्ट्र अपना चौहत्तरवा गणतंत्र दिवस मना रहा है इस अवसर पर सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं मैं अपनी पुलिस प्रशासन सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के सदस्यों को विशेष बधाई देता हूँ जो हमारे देश की सुरक्षा और अखंड रखते हुए देश के विकास और प्रगति में विशेष योगदान दे रहे हैं मैं विशेष रूप से युवा वर्ग प्यारे बच्चों जो हमारे देश का भविष्य है बधाई और शुभकामनाएं हूँ भाइयों और बहनों छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास को गणतंत्र का गठन आजादी के बाद हमारे लोगों के सपनों को साकार करने की दिशा मील का पत्थर बनाओ संविधान में हमारे स्वतंत्रता संग्राम को निर्देशित करने वाले लक्ष्यों आदर्शों और मूल्यों को अभिव्यक्ति मिली इससे शासन की संरचना की रखी और सभी नागरिकों के न्याय स्वतंत्रता और समानता के साथ साथ कर्मा को सुरक्षित करने के लिए भी हमें प्रतिबद्ध किया हमारे संविधान में आधुनिक लोकतांत्रिक भारत की नींव रखी आज का हमें याद दिलाता है प्रत्येक नागरिक का दायित्व है इस देश को सर्वश्रेष्ठ बनाने में अपना विशेष योगदान दे वतन के आशा है वतन के काम हम इसी जमीन को एक रोज हाँ समाप्त बनाएंगे साथी नागरिकों हमारी आज़ादी के पचहत्तर साल पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है सफर लंबा रहा है लेकिन हमने बहुत दूर का सफर तय किया हमारे पास अनेक जीत और गौरव क्षण रहे प्रिय बच्चों पिछले तीन वर्षों से जम्मू और कश्मीर एक नई सुबह देख रहा है एक सुबह जो आशा का वादा करती है एक सुबह जो समृद्धि प्रगति और विकास को बदल जाती है तथा वे मजबूत जम्मू और काश्मीर बनाने और पीस प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ना जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार प्रतिबद्ध है यूपी का अमन सुकून जीवन बिता सके हेल्थ पिछले कुछ वर्षों में तेजी से प्रगति कर रहा माननीय महोदय के नेतृत्व वाले शासन ने पूरे यूपी में चिकित्सा के बुनियादी ढांचे को बढ़ाया मदर कार्यक्रमों को मजबूत किया इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट एक वर्ष में बीस से सत्रह तक तीन अंकों गिरावट के साथ क्योंकि राष्ट्रीय औसत से काफी बेहतर हो गया इसके अलावा प्रारंभिक नवजात मृत्यु दर को घटाकर आठ कर दिया गया जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर चार हजार करोड़ रुपए ज्यादा से जम्मू काश्मीर में दो एम्स बनाए जा रहे हैं जम्मू में इसका काम इसी वर्ष पूरा कर लिया जाएगा काश्मीर में इसका काम दो हजार पच्चीस तक पूर्ण होगा पंद्रह सौ छियानवे करोड़ रुपए ज्यादा से साथ नए सरकारी मेडिकल कॉलेज दो सौ बारह करोड़ रूपए संस्थान तथा सात हजार करोड़ रूपए की लागत से तीन सौ पचास स्वास्थ्य परियोजनाएं प्रगति प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत आठ सौ इक्यासी करोड़ रूपए की एक सौ छियालीस परियोजनाओं में से एक सौ पंद्रह परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं और शेष पच्चीस प्रगति प्रगति मेडिकल एजुकेशन में पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में इक्कीस सौ से अधिक सीटें जोड़ी गई हैं छह सौ एमबी सीटें बढ़ा दी गई हैं इस प्रकार प्रति लाख जनसंख्या पर एमबी के सीटें एक और थ्री हो गई हैं जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक जब जम्मू काश्मीर मुख्य रूप से ये विश्व प्रधान अर्थव्यवस्था है सत्तर प्रतिशत आबादी कृषि गतिविधियों पर निर्भर है जम्मू कश्मीर के कल्याण का सीधा संबंध उसके किसानों के कल्याण से है किसानों का कल्याण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता है इसके अंतर्गत सभी रिक्त पदों को एनसी और एसएससी द्वारा भरने के निर्देश दिए गए हैं पिछले साढ़े तीन सालों में तीस हजार से अधिक पद भरे जाते इसी प्रकार सभी डिजिटल पोर्टल से किए जा रहे को पारदर्शी बनाया गया है और सभी जिले को पब्लिक डोमेन पर डाला गया है केंद्र शासित देश में सुरक्षा की स्थिति में अभूतपूर्व परिवर्तन आया तीन साल पहले जो असंभव माना जाता था Target Power the Thank you. दीगर किस्म के नजर न्याज और खैरात करके हालात को साजगार बनाने के लिए बुजुर्गों से दुआएं बटोरी ली जाती थी आज की सबसे पहली पेशकश ये देशभक्ति गाना यहां पे पेश किया और हर ग्रुप की तरफ से जो एहसास पूरी दुनिया में फैला है इसकी खुशबू इसकी शुरू की लहर पूरी दुनिया में फैली है मेरे मुंह से अल्फाज निकले थे कि सामने पहाड़ हो तो सिंह की दहाड़ हो S S P Ramdhir Singh parade commander मेहमानी खसूसी से एजाज हासिल करते हुए और आपसे गुजारिश की आप जोरदार तालियों से इन लबाज को और ज्यादा पुरौनक बनाए और इसके बाद सीआरपीएफ के आज के contingent commander assistant commandant Shri Sudhir Singh इनाम हासिल कर दूसरा इनाम और जो फर्स्ट प्राइज है फॉर द बेस्ट कंटिजेंट पहला इनाम सर यहाँ सर के लिए मेहमान खसूसी से Shriram public school in the best school contingent category. और जो फर्स्ट प्राइज है पहला इनाम है स्कूल जो मुझे बुढ़िया की तकलीफ के सुपरिटेंडेंट पुलिस अपनी काविशों से इस पूरी तकलीफ को कामयाब से कामयाब तर कर दिया शानदार से शानदार तर बना दिया वो मेहमान खसूसी से इनाम हासिल करते हुए goes to girls higher secondary school Nawakadal culture programme की कल्चर प्रोग्राम की कैटेगरी में